the movie was ordinary so ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಒಂಥರ so is a next step ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಈಗ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೆವೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಶೋಗೆ ಸೊ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್